press the bell icon on your YouTube app and never miss any of my video. So yes, this is a voiceover video and my husband would be jumping in for the voiceover so yes I guess it would be it will be a lot of fun lot of I don't know what it is going to be like a crazy video so yes keep watching are new for my channel and if you haven't subscribed my channel yet go and subscribe because I will be bringing more such amazing and fun videos for you guys तो दोस्तों देखिए ये मेरा लुक आएगा मेकअप करने के बाद अभी मैं चुड़ैल दिख रही हूँ पर मेकअप करने के बाद मैं इंसान दिखने लगूंगी अभी देखिए मेरे साइड से ऐसा दिखेगा मेरी आंखें ऐसी दिखेंगी मेरे होठ ऐसे दिखेंगे और मेरी अदाएँ देख लीजिए भाई अभी टाइम पास आपको करना है और मुझको भी करना है ताकि वीडियो लंबा हो पाए तो अब देखिए मैं लगाऊंगी प्राइमर प्राइमर लगाने से क्या होगा आपको पता ही होगा दीवारों पर प्राइमर लगाया जाता है रंगाई से पहले ताकि रंग अटका रहे तो इसी तरह मेकअप भी इससे अटका रहेगा अब मैं प्राइमर लगा रही हूँ चारों तरफ अब लगाऊंगी फाउंडेशन फाउंडेशन से अच्छा एक बेस बन जाएगा मेरे मेकअप के लिए ताकि वो मेकअप बहे नहीं आपने देखा होगा कि दीवार पे पपड़िया गिर जाती है इसी तरह मेकअप पे भी गिर सकती है तो फाउंडेशन लगाने से मेकअप टिका रहता है और वो गिरता नहीं है तो इससे मेरा मेकअप अच्छा हो जाएगा और वो बहेगा नहीं अब लगाऊंगी आई शेडो आई शेडो लगाने से क्या होगा मेरी जो चुड़ैल जैसी आंखें हैं मोटी मोटी वो अच्छी दिखने लगेंगी पहले मैं अभी लगाऊंगी एक सिंगल कलर जो कि मैं अभी नीचे की तरफ लगाऊंगी लगाने से ये मेरी आंखें सुंदर दिखने लगेंगी फिर अभी मैं क्या करूंगी कि दूसरा आई शेडो का कलर उठाऊंगी और और थोड़ा सुंदर बना दूंगी मेरे आंखों को देखिए अभी सुंदर लग रही हूँ ना मैं बहुत सुंदर ना तो अभी मैं आई शेडो लगा रही हूँ दूसरा वाला उससे और थोड़ा सुंदर दिखने लगेगा मेरा जो आँख है वो और अभी मैं आईलाइनर लगाऊंगी तो उससे क्या होगा जो मेरी आंखों के लाइन से वो क्लियरली दिखने लगेगी अभी तो मेकअप लगाने के बाद आई शेडो लगाने के बाद वो क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने ढक दिया है सब कुछ तो लाइनर लगाने से मेरी जो आंखें हैं वो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से दिखने लगेगा अब लगाऊंगी मैं मस्कारा ताकि जो मेरे आई हैं जो कि दिख नहीं रहे हैं अभी क्योंकि बहुत पतले हैं मेरे आई तो मस्कारा लगाने के बाद मेरे आई जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा और थोड़ी सुंदर दिखने लगेंगी मेरी आंखें अभी इतनी अच्छी दिख नहीं रही तो मैं मस्कारा लगाऊंगी अब मैं ब्लशर पोतूंगी थोड़ा अपने गाल पे तो ब्लशर पोतने से क्या होगा कि लोग जब मुझे देखेंगे उनको ऐसा फील होगा कि मैं ब्लश कर रही हूँ हालांकि मैं उनको पीटने के मूड में हो सकती हूँ तो इससे फील होगा कि मैं ब्लश कर रही हूँ और वो भी खुश रहेंगे मैं भी खुश रहूँगी अभी मैं लगाऊंगी हाईलाइटर इससे क्या होगा अभी मेरा देखिए मेरा चेहरा उतना अच्छा नहीं दिख रहा मैं जानती हूँ अच्छा नहीं दिख रहा पर उसको लगाने के बाद मेरे जो चेहरे के अच्छे फीचर्स हैं वो लोगों को दिखने लगेंगे और लोग सोचेंगे मैं कितनी सुंदर हूँ माई oh गॉड अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक ये बहुत ज़रूरी होता है फिर आपके होठ काले हो चुके हो इससे तो लिपस्टिक लगाने से क्या होता है आपके होठों पे सुंदर कलर आता है अब मैंने कर लिया है अपना मेकअप तो आप देख सकते हैं कि मेरा लुक कैसा आ रहा है देखिए मेरे साइड से देखिए मुझको पूरा अच्छे से देखिए देखिए मेरी आंखें देखिए देखिए मेरे आई शेडोज़ को देखिए देखिए मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ मैं बहुत अप्सरा जैसी लग रही हूँ हालांकि मैं पहले चुड़ैल दिख रही थी तो दोस्तों यही था इस वीडियो का कमाल में बन गई चुड़ैल से इंसान इस वीडियो में बस इतना ही yes guys this was a fun video for me plus and Gaurav we enjoyed a lot and yes it was kind of a weird but a fun video and we enjoyed a lot and I hope you guys also enjoyed a lot and if you have enjoyed then please give it a thumbs up and also please comment how was it and yes if you want more such videos then please comment in the comment section we would love making such videos more for you guys so yes this was all for this video and i would be winding up my video over here bye bye see ya